На улицу ты пойдешь? Скажи, что ты думаешь обо всем об этом. Нет? В смысле, не определился? М? Мусенька. Ну давай проверим как-нибудь. А, тебе на ручках надо отнести, тогда пойдешь. Да? Подтверди, если да. Да, ну ладно, сейчас я тебя отнесу на ручках. Да? Да, мой сладкий, сейчас пойдем гулять. Чего? Ты ж так радовался тому, что на улицу пошел. Нет, не радовался. Ну, заходи тогда. Thank you.